Texnoshpazlar o'tgan videoda sizlarga sun'iy intellekt qanday qilib ishlashini tushuntirib bergan edik. Mana havolasi. Hozir esa ana o'sha sun'iy intellekt asosida yasalgan har xil dasturlarni qanday qilib ishlatish mumkin ekanligini ipidan ignasigacha tushuntirib beramiz bu dasturlar chat gpt bing tizimining chat boti va midjourney ularni qanday qilib ishlatish ro'yxatdan o'tish va o'zi ular nima qila olishini ko'rib chiqamiz birinchi bo'lib chat gpt ning qobiliyatlarini ko'rib chiqamiz o'zi chat gpt ning qobiliyatlari qanaqa nimalar qila oladi deb hayron bo'layotgandirsiz birinchi navbatda siz chat gpt ni matn yozish uchun ishlata olasiz siz unga mavzuni berasiz u sizga esa kreativ va tushunarli holatda bir matnni o'zi o'zi tuzib beradi bular nimalar bo'lishi mumkin insho hikoya va hattoki youtube video uchun ssenariyni ham yozib berishi mumkin ikkinchi qobiliyati chat gptni siz tarjimon sifatida ishlata olasiz u istalgan tilni yuqori va tabiiy holatda bilgani uchun siz unga tarjima qilib ber desangiz u bu narsani u sizga ana shu narsani judayam tushunarli va aniq qilib tarjima qilib beradi masalan ba'zi bir paytlarda google translate'ga bu narsani tashlasangiz bir balo bo'lib tarjima qilib beradiku albatta to'g'irlab o'tirishingizga to'g'ri keladi tarjima qilib bergan narsasini ChatGPT bilan unaqa emas holat. Agarda siz boshqa tilda muloqot qiladigan odam bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, ChatGPT tarjimon sifatida sizlar uchun ko'prik bo'la oladi. Agarda siz katta hujjat yoki maqolani o'qishingiz kerak bo'lsa, lekin erinsangiz, siz ana shu maqolani yoki hujjatni ChatGPT ni ichiga o'tkazib yuborganingizdan keyin u sizga uning asosiy g'oyasini, asosiy ma'nosini qisqa qilib chiqarib beradi. Bu esa juda ham foydali va vaqtni tejovchi uskunadir. 4-qobiliyat esa chatbot hayot yaratish qobiliyatidir siz chat gpt asosida o'zingizni chatbotingizni yaratsangiz bo'ladi ya'ni chat gpt tabiiy tilni tushuna olgani uchun siz mijozlar bilan muloqot qiladigan botni yaratsangiz bo'ladi bu bot orqali esa kompaniyaga keladigan barcha mijozlarni barcha savollariga siz javob bera olasiz o'zingiz emas chat gpt javob beradi unga mijozlarni veb saytingizni yoki ilovangizni ishlatishini shu chatbot orqali osonlashtirishingiz mumkin va nihoyat oxirgisi chat gpt sizga hissiyotlarni tahlil qilib bera oladi masalan bu matnni orqasida yotgan emotsional holat yoki hissiyotlarni sizga tushuntirib bera oladi aytaylik siz tadbirkorsiz va mijozlaringiz sizning kompaniyangiz haqida nima o'ylayotganini bilmoqchisiz ana shu joyda chat gpt sizga yordam beradi ya'ni vaziyat haqida muhim tushunchani sizga beradi endi sizda bitta savol tug'ilishi mumkin agarda chat gpt ya'ni sun'iy intellekt orqali kontent yaratilsa kontent uchun ssenariy yozilsa kontent qiziqarsiz bo'lib qolmaydimi hozir sizni biroz hayratda qoldiraman lekin tepada aytib o'tgan barcha gaplarim barcha gaplarim chat gpt orqali yozilgan o'zimiza yozmaganmiz ssenariy yozib berdiganmiz hammasini o'zi yozib chiqqan hamma gaplarim hozir mana gapirayotgan gapimni ham chat gpt yozgan tushuntirishni hop hop endi haqiqiy odam tiliga o'tamiz qolgan gaplarni sun'iy intellekt yozmagan qolganlari o'zimizdan chiqib kelgan shunaqa gaplar xullas salom bu texnoplov Man Sadullah Abdullayevman, Faris Bos. uni uni qizimi u qo'shnisi qizim farqi yo'q mana shu fariz boru yomon gap chechan молодец bo'ladi dildan suhbat quradigan bo'ladi Yo, prang! demak boshlaymiz chat gpt rostdan ham yuqorida aytib o'tgan hamma narsalarimni qila oladi lekin bularni muhokama qilishdan oldin birinchi bo'lib chat da qanday qilib ro'yxatdan o'tish kerak ekanligini tushuntirib o'taylik muhimrog'i o'zbekistondan turib chat ni qanday qilib ishlatish mumkin ekanligini ko'rib chiqaylik chunki ba'zi birlar biladi ba'zi birlar bilmaydi o'zbekistondan agarda chat gptni shundog'iga ishlatmoqchi bo'lsangiz hech nima o'xshamaydi chunki uni xorijiy e, telefon raqamidan ro'yxatdan o'tkazib keyin ishlatish mumkin bo'ladi nega chunki o'zbekiston shunchaki chat gpt xizmat ko'rsatadigan davlatlarning ichiga kirmaydi birinchisi vpn ni yoqasiz va vpn ning ilovasini ichida aynan aqsh davlatini tanlashingiz kerak bo'ladi vpnsiz saytga kirgani harakat qilmang nima sayt desangiz ai nuqta com degan saytga kirib ana o'sha yerda try gpt degan tugmani bosishingiz kerak bo'ladi agarda undan oldin saytga kirgan bo'lsangiz birinchi bo'lib brauzeringizni ipsini tozalab tashlang chunki brauzer aynan o'zbekistondan turib ya'ni o'zbekiston ipsi bilan ushbu saytga kirganingizni eslab qoladi va vpn yoqsangiz ham yordam bermasligi mumkin shuning uchun agarda oldin kirgan bo'lsangiz birinchi ipni tozalaysiz brauzerni keyin vpnni yoqib amerikaga ko'rsatib qo'yib OpenAI saytiga kirasiz. Ikkinchi bosqich pochta va xorijiy telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizda AQSh telefon raqami oldindan bo'lsa yoki do'stlaringiz AQShda bor bo'lsa, bu bosqich sizga kerak emas, ulardan shunchaki so'rasangiz bo'ladi. Agarda u ham bu ham sizda yo'q bo'lsa, siz mana bu sayt orqali o'zingizga o'sha xorijiy telefon raqami, ya'ni AQSh telefon raqamini ijaraga olsangiz bo'ladi. Lekin man ushbu yo'lni tavsiya qilmayman, chunki bo'lishi mumkinki agarda ijaraga olganingizni sayt bilib qolsa ya'ni telefon raqamini ijaraga olganingizni sayt bilib qolsa bo'lmasan u sizni blok qilib qo'yishi mumkin uchinchi bosqich siz sms kodni ana o'sha xorijiy telefon raqamiga qabul qilib olishingiz kerak bo'ladi agarda telefon raqamini mana bu onlayn sim saytidan oladigan bo'lsangiz sms ham ana o'sha sayt orqali sizga keladi to'rtinchi bosqich openai saytida ro'yxatdan o'tayotganingizda elektron pochtangizni kiritasiz ism familiyangizni ko'rsatasiz va ana o'sha telefon raqamni ko'rsatganingizdan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bossangiz sizga ana o'sha sms kod keladi va mana shularni hammasini to'g'ri to'g'ri bajarsangiz siz O'zbekistondan turib ChatGPT ni ishlata olasiz. Bir marta ro'yxatdan o'tib olganingizdan keyin VPN ni ishlatishni hojati yo'q bo'ladi, ya'ni bir marta faqat ro'yxatdan o'tish uchun kerak bo'ladi VPN. keyin bemalol ishlataverasiz VPN siz ham. Lekin eslatib o'taman, agarda ijaraga olingan telefon raqamini ishlatsangiz, ChatGPT sizni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun AQShda joylashgan tanishingizni telefon raqamini ishlatsangiz, 100% foizlik natija bo'ladi. Endi diqqat, Agarda ushbu qo'llanmani tushunmagan bo'lsangiz, bizni Texnoplov Instagram sahifamizga direktdan ChatGPT deb yozib yuborsangiz, biz sizga direktdan qo'llanmani yozma ko'rinishda yuboramiz. Tushunarliroq bo'ladi. Agarda Instagramingiz yo'q bo'lsa, Instagramni ochish uchun ayni vaqti keldi. Agarda obuna bo'lib qo'ysangiz ham xafa bo'lmaymiz. Mana videoni boshida ChatGPT ning qobiliyatlari haqida ChatGPT tarafidan eshitdik. ha u rostdan ham shu narsalarni qila oladi va undan ko'proq narsaga ham qodirdir balki tibbiyot sohasida katta revolyutsiya qilishi mumkin va odamlarni davolashda katta hissa qo'shishi mumkin sun'iy intellekt algoritmlari saraton kasalligini erta bosqichda aniqlash uchun anu rentgen nurlari va tomografiyani tibbiy tasvirlarni o'qiy oladi shuningdek ana shu ma'lumotlarda asoslanib ya'ni ularni tahlil qilib butunlay ko'rib chiqib shifokorlarga uni qanday qilib davolash va o'zi qanday kasallikka u kelajakda chalinish mumkinligini aytib bera oladi yoki diplom ishini yozish uchun ham bemalol sun'iy intellektni ishlatsangiz bo'ladi masalan ana o'tgan videoda ham aytib berdim bitta rossiyalik bola diplomini ana shu sun'iy intellekt yordamida topshirib yuboribdi va eson omon bitirib olibdi institutni ha albatta agarda professoringiz boshqa sun'iy intellekt yordamida diplomingizni tekshirishni boshlasa o'zingiz yozmaganingizni bilib qolishi mumkin lekin buning ham yechimi bor talabalar agarda sun'iy intellektga mana shu diplomingizni yozdirib uni parafrez qilib ber desangiz boshqa sun'iy intellekt uni baribir tekshira olmaydi yoki tekshirsa ham u sun'iy intellekt yordamida yozilganini bila olmaydi yoki undan ham zo'r yo'li ingliz tilida diplomni yozdirasizda o'zbek tiliga keyin tarjima qilib qo'yasiz ana o'shanda umuman aniqlab bo'lmaydi yo hazillashsa unaqa qilmanglar o'zinglar yozinglar har doim ammo chat gptning kuchli taraflari bilan birgalikda kamchiliklari ham bor albatta kuchli taraflardan biri u bitta suhbat davomida aytilgan narsalarni eslab qolib ularni asosida suhbatni davom ettirish mumkin lekin bir vaqtni ichida bu kamchilik ham bo'lishi mumkin masalan matematikadan savol beraylik chat gptga besh plyus besh necha chat gpt sizga o'n deb javob beradi va albatta bu to'g'ri javob ammo siz ana shu suhbatni ichida chat gptga besh plyus besh o'n emas o'n bir deb o'rgatsangiz u ana shuni eslab qoladi va keyingi safar besh plyus besh nechi deb so'rasangiz o'n bir deb javob beradi besh plyus besh nechi o'n o'n emas o'n bir ho'p bo'ladi Ya'ni u siz uni oldin o'rgatgan narsangizni eslab qoladi va ana shuning asosida keyingi javobini sizga beradi. Lekin agarda siz sessiyani tugatib, boshidan suhbatni boshlasangiz, barcha ana o'sha eslab qolgan narsalar tozalanib ketadi va u sizga boshdan javob berishni boshlaydi. Ya'ni boshdan yana 5+5 necha deb so'rasangiz, 10 deb javob beradi. Ey, endi to'xtab turinglar, to'xtab turinglar. Hozir ChatGPT ga bitta savol beramiz. Sen oshni yaxshi ko'rasanmi? deb so'rab ko'ramiz nima javob berar ekan ha juda ham yaxshi ko'raman ayniqsa to'y oshini to'y oshining sabzisi o'zgacha ta'mga ega juda mazali qaniydi menga ham kimdir osh tayyorlab bersa coca cola bilan yegan bo'lardim Tá Música muhim matnlarni yozayotganingizda va bu narsani unga o'rgatib nimadirni yozdirayotganingizda ana shuni esda tuting o'chib ketmasin ishtimi yana bir kamchiliklardan biri u 2021 yilning ma'lumot bazasini ishlatishidir ya'ni yaqinda sodir bo'lgan ma'lumotlarni va voqealarni u bilmaydi va sizga javob berayotganda o'sha 2021 yilda yangilangan bazaga asoslanib javob beradi ammo buning ham yechimi bor yaqindagina microsoft e'lon qilgan chatbot e, mana shu qidiruv tizimida anchagina narsani o'zgartirdi chat gpt ning modelida ya'ni uning asosida qurilgan ana shu chatbot sizga qidiruvlaringizda yordam berishi mumkin ha u ana o'sha o'tgan videoda aytilgan ozod bo'lishni xohlagan sun'iy intellekt esingizda bo'lsa u emotsiyalarni his qilgim kelyapti ozod bo'lgim kelyapti inson bo'lgim kelyapti deb aytgan edi shu bilan birga ba'zi bir foydalanuvchilarga tahdid ham qilgan edi va ana shundan keyin microsoft uni cheklab qo'ygandi va siz bir sessiya ichida 5 ta savol bera olgansiz va kun bo'yi ichida 50 ta savol bera olgansiz lekin uni ham hozir olib tashlashdi uning o'rniga u hozir endi agarda savol bersangiz u faqat qidiruv tizimida topilgan ma'lumotlarga asoslanib sizga javob beradi qandaydir noaniq yoki abstrakt savollarga u javob bermaydi masalan sun'iy intellektni o'zini fikrini yoki hayot haqida unga savol bersangiz u darhol suhbatni to'xtatadi avval chat gptga o'xshab istalgan savolga javob berardi ana o'sha payt ham e, o'zini hissiyotlarini va inson bo'lish haqidagi xohishlarini aytgandi hozir esa siz unga savol berasiz u internetda har xil ma'lumotlarni qidirib ularni umumiylashtirib sizga bitta javobni chiqarib beradi bo'ldi sidneyni ha aytgancha uni ismi sidney ya'ni ana ana o'sha bing nuqta com saytida joylashtirilgan chat botning nomi sidney xullas sidneyni yaxshi tarafi shuki u googlega qaraganda sizga o'ntalab qanaqadir sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni saytlar ko'rinishida chiqarib bermaydi qaysinisiga ishonishni ham bilib o'tirmaysiz keyin mana shu saytlardan olingan hamma ma'lumotlarni yig'ib ulardagi bor ma'nosini sizga bitta javob ko'rinishida chiqarib beradi oldin sizga bu savolga javob kerak bo'lsa siz ana o'sha savolingizni googleda terardingiz va har xil saytlarni ichida maqolalarni ichida sizga kerak bo'lgan javobni o'qib keyin topar edingiz endi unaqa emas o'zi sizga ana shu javobni topib beradi va eng zo'r tomoni shuki u sizga javob bergandan keyin aynan qaysi saytni manba sifatida ishlatganini ham ko'rsatib beradi mana shunaqa gaplar sidney oldin inson bo'lishni xohlar edi hissiyotlari bo'lgan hozir esa uni cheklatib qo'yishdi ya'ni sidneyni o'ldirib qo'yishdi desak ham bo'ladi va u endi shunchaki qidiruv tizimi sifatida ishlayapti lekin foydali qidiruv tizimi yana bitta yaxshi tarafi chat gptga qaraganda u o'zbekistonda bemalol ishlaydi va bepul uni ishlatish uchun faqatgina bing nuqta com saytidan ro'yxatdan o'tsangiz bas lekin talab juda yam katta juda yam ko'p odamlar ro'yxatdan o'tkisi kelyapti shuning uchun kutish ro'yxati shakllantirilgan ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz navbatingiz kelganda sizga emailni jo'natishadi jo'natishadi va siz uni bemalol ishlatasiz черно белый qilib deydi narayon ana qilib o'tirgan joyim ushbu kutishni kamaytirish yo'li ham bor aytgancha <laughs> Buning uchun Microsoft Edge brauzerini kompyuteringizda asosiy qidiruv tizimi sifatida o'rnatib qo'yasiz, ya'ni default brauzer qilib qo'yasiz. Anu har bir brauzerni o'rnatganingizdan keyin so'raydi-ku, "Использовать этот браузер в качестве стандартного" deb sorashadi Ana Microsoft Edge ni o'shanaqa standartniy brauzer qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ularda ham tanish bilishchilik bor, ko'rdinglarmi? Microsoft o'zini sistemasini ishlatsangiz, sizlarni ro'yxatdan tezroq o'tkazib yuboradi. shapka sifatida qabul qilaverasizlar buni ana qaranglar hattoki kompyuterlar ham endi tanish bilishchilikka o'tib ketishdi mana mana shunaqa davrlarda yashayapmiz shu bilan birgalikda agarda bing ilovasini telefoningizga ham o'rnatib qo'ysangiz va profilingizga kirib qo'ysangiz kutish e, muddati tezroq o'tadi yoki hech bo'lmasa shu orqali o'zingizni aldab tursangiz bo'ladi va kutish muddati shunchaki e, platsebo sifatida tezroq o'tib ketadi endi navbat mid jorniga keldi ushbu sun'iy intellekt san'at olamida juda yam ko'p o'zgarishlarni kiritib tashladi shovqin qilib tashladi u haqida ham o'tgan safar aytib beruvdik yana esingizda bo'lsa o'zbekistonni shaharlarini ayollar timsolida yasab berganmiz yoki masalan o'zbekistonni kiberpank uslubida yasab berganmiz xullas istalgan narsangizni istalgan ko'rinishda rasmni rasm qilib chiqarib beradi endi u bilan qanday qilib foydalanish kerak kompyuteringizga yoki telefoningizga discord degan ilovani yuklab olishingiz kerak bo'ladi discordda ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi bu oddiy jarayon kirganingizdan keyin chap tomonda joylashgan plus belgisini bosib ana o'sha yerda mid journey deb qidiruv berasiz mid journeyni kanallar orasiga qo'shib qo'yganingizdan keyin unga bossangiz ana o'sha yozadigan joy paydo bo'ladi narsa yoziladigan joyga imagine slash va xohlagan narsangizni yozishni boshlaysiz ya'ni Э, rasm sifatida nimani tasvirlab berish kerak ekanligini yozasiz lekin ingliz tilida yozish kerak bo'ladi va bu narsani yozayotganingizda uni vergul orqali bo'lib chiqing masalan agarda o'zbekistonni ana o'sha kiberpank uslubida o'zingiz tasvirlab ko'rmoqchi bo'lsangiz yozadigan joyga imagine slash uzbekistan in cyberpunk style vergul neon lights vergul purple and green lights deb yozsangiz shuning asosida sizga rasmlarni chiqarib beradi lekin bepul chizdirishni chegarasi bor u yerda qanchadir rasmlarni chizib bo'lganingizdan keyin premiumni sotib olishni taklif qiladi sizga shuning uchun agarda ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz tejab tejab aqlli ishlating shunaqa gaplar texnoshpazlar agarda qiziq bo'lgan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa do'stlaringiz bilan bo'lishing maktab institutlarda ko'ringlar har doimgidek va esingizdan chiqmasin agarda chat gpt ni qanday qilib ishlatish kerak ekanligini tushunmagan bo'lsangiz bizning instagram sahifamizga direktdan chat gpt deb yozsangiz biz sizga yozma ko'rinishda qo'llanmani yuboramiz boshqa savollaringiz bor bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar javob bergani harakat qilamiz siz esa texnoplov kanalida edingiz layk like bosinglar obuna bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr backstage peterburgdagi zavod zavod sotib yubordimi o'shanda yo yo'qmi shu peterburgdagi zavodni bilmaymanku lekin peterburgda ko'p shu g'alati g'alati kinolar olinadi deb eshitganman yog'li yog'li javob bering bo'pti zig'ir yog'idan qo'shaymi qanaqa yog'dan qo'shay свежий bo'lib qanaqa свежий from the sky.